नमस्कार मी पूजा सोनावणे पोलीस नामामध्ये आपलं स्वागत सर्वोच्च न्यायालयाने महाराष्ट्रातील बैलगाडा शर्यतींवरील बंदी उठवत असल्याचा निकाल दिलाय त्यामुळे राज्यातील बैलगाडा शर्यतींचा मार्ग मोकळा झालाय चार वर्षांपूर्वी सर्वोच्च न्यायालयाने बैलगाडा शर्यतींवर बंदी घातली होती मात्र ही बंदी आता उठवण्यात आली आहे या शर्यतींमध्ये पशुकृती प्रतिबंधक कायद्याअंतर्गत नियमांचं पालन करणं बंधनकारक असेल उच्च न्यायालयाच्या याचिकेविरोधात राज्य सरकारने सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली होती काल राज्य सरकारकडून सर्वोच्च न्यायालयात युक्तिवाद करण्यात आला होता त्यानंतर शुक्रवारी पेटा या संस्थेकडून बाजू मांडण्यात आली आहे दोन्ही बाजू ऐकून घेतल्यानंतर सर्वोच्च न्यायालयाने राज्यात बैलगाडा शर्यतीला सशर्त परवानगी दिली आहे या निर्णयामुळे राज्यातील बैलगाडा मालकांमध्ये आनंदाचं आणि उत्साहाचं वातावरण निर्माण झालंय ही बातमी तुम्हाला कशी वाटली कमेंट सेक्शन मध्ये नक्की कळवा व्हिडिओला लाईक करा कमेंट करा शेअर करा आणि पोलीस नामाला सबस्क्राईब करायला विसरू नका पाहत रहा पोलीस नामा